Продолжу строительство! Ура! ха ха Да. Здесь Так. А, а, надо повыше Если вот так, значит, тут повыше. сделать вот тут, значит, крышу. Так, так, так. Прикиньте, на надо мной издеваются ступеньки. Может так друг по-другому надо ставить? Снизу, может? Снизу работает. Не работает. Надо мной издеваются ступеньки.